अच्छा देता कोई कह दे मर जाएगा तो सामने से जवाब आता है सारी उम्र मरे रहते हैं पांच दिन से जिंदा हो साहब बाबा की सेवा करना भजन का क्या है सुनो सुनाए कहानी क्यों कहलाए ये मर्दानी क्यों क्यों ये दुनिया आज खाटू शाम जी जा रही है क्या हुआ ऐसा दरबार में जहां सन 2000 से पहले गिने चुने भगत जाते थे अब 2000 के बाद सोचना पड़ता है कि कौन से दिन जाएं कहीं भीड़ ज्यादा ना हो ऐसा क्या कर दिया खाटू वाले शाम ने ऐसा क्या मैदान है उस परवरीक को जो लखदादार कहलाने लग गया क्यों आज दुनिया कहीं भी जाती है मगर खाटू जाने से पहले हार कर चली जाती है कि बाबा तेरे सिवा मेरा कोई और नहीं है क्यों पत्थर से पत्थर दिल भी वहां जाकर रोने लग गया है जरा प्रेम से सुनिएगा क्यों सभी देवी शरीर है खाटू वाले शाम के सिर्फ शीश है क्यों नहीं है शरीर जरा प्रेम से सुनिएगा मेरे हाथ जोड़कर विनती सिर्फ दस मिनट के लिए भाव से कह दीजिएगा हरे खाटू है सावरा सावरे Yeah. था पांडवों में भीम भीम के पुत्र में घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र में महाबली बरबरी बोलिए महाबली बरबरी तो गई बाल बरबर घुंघराले थे बब्बर शेर की तरह थे इसलिए नाम पड़ा बरबरी जन्म लेते ही चौदह वर्ष की आयु ग्रहण की और जैसे इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनने की सोचता है ऐसे ही मन में आया क्षत्रिय परिवार से कुछ शक्ति होनी चाहिए माता मालवी के लाल है बोलिए मालवी दर्पण की पास गए माँ तो मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी शक्ति के बिना शिव अधूरे निकल पड़े बरबरी बनाने तीन बार धारी की जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है माँ के पास गए माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ माँ ने सोचा कि भैया की सेना कौवों के पास है पांडव कमजोर होंगे बोला जा बेटा मगर जाने से पहले दो वचन दे पहला वचन हमारे कानून है भी तुझको तो जो युद्ध में हारेगा तो उसका सहारा बनेगा और दूसरा वचन रस्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा दे देगा बोलिए दानवीर बाबा श्याम की निकल बड़े बरबरी जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है भोलेनाथ गांधी की हमारे बाबा श्याम उठाओ जरा दोनों हाथ बोलिए भोले में कड़ा कौन है तो वासुदेव कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर कर गए किसका ब्राह्मण का बोले बरबरी कहा जाते हो अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस कथा को बरबरी बोले प्रभु मैं सिर्फ भाग लेने जा रहा हूं ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है कहां मरने जाता है बरबरी बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो तो उम्र नहीं देखा करते निकल पड़ते हैं ब्राह्मण देवता बोले बेटा इतने बड़े बड़े योद्धा हैं युद्ध उस युद्ध में तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है बरबरी बोले मेरे जो प्रकश में तीन बाण है आदेश दीजिए एक ही बाण से पूरे महाभारत का युद्ध खत्म कर दूंगा एक बार आदेश दीजिए और तो ये तीन बाण भारी की ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है साबित करके दिखाओ सामने पीपल का पेड़ था बरबरीक ने चढ़ाया प्रतंसा में बाण और एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्थर देखा आज भी उस पेड़ के पत्ते छिपे हुए ही प्रकट होते हैं साबुत होते नहीं आते एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा बर्बरिक ने हाथ जोड़ा प्रभु पांव हटाइए एक पत्ता आपके पांव के नीचे है ब्राह्मण देवता मान गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा बोले बरबरी किसका साथ होगे बरबरी बोले प्रभु मैं अपनी माँ को वचन लेकर आया हूँ जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया यशोदा ने पाला यशोदा को छोड़ दिया राधा से प्रेम किया राधा को छोड़ दिया ब्रज में रहा ब्रज को छोड़ दिया रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया ये किसी का नहीं हुआ भले बरबरी किया कैसा वचन दे दिया हमारे का सहारा अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा पर बड़ी ने हाथ जोड़ दिए प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई हे बरबरी हे महानायक कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए और वो शीश का दान इन्हीं तीन महामलियों में से किसी एक का हो सकता है या तो भगवान श्री कृष्ण का या अर्जुन का या प्रवरिक तुम्हारा कन्हैया की बलि नहीं दे सकता उसने युद्ध रचना है अर्जुन की बलि नहीं दे सकता उसने युद्ध खेलना है तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और इस धरती का कल्याण करो परवरी बोले प्रभु लो निकाली तलवार शीश दान में दिया जाएगा मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता आप अपने इसलिए रूप में आइए और प्रेमियों मेरे मोर मुगुरवंशी वाले ने अपना विराट रूप दिखाया कोई इच्छा है क्या पर बरीक बोले प्रभु मैं लड़ने आया था योद्धा हूं लड़ नहीं पाया सिर्फ ये युद्ध देखना चाहता हूं कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया और आप सब समझदार हैं अमृत क्या होता है शीश को अमृत पिलाया गया खाटू का शीश ये सामने जो शीश है ये मूर्ति हो सकती है ये पंडाल टेंट हो सकता है आप और हम कलयुगी प्राणी हो सकते हैं मगर जब ये जो चल जाती है ये शीश उसी गड़बड़ी का शीश हो जाता है ये पंडाल खाटू धाम हो जाता है आप और हम बाबा के सेवक हो जाते हैं जब ये जो चल जाती है उस शीश को अमृत मिलाया गया और ऊंची चोटी पर रखा गया आखिर में पांडव जीत गए और जैसे हम करते हैं काम अच्छा हो जाए तो मैंने किया गलत हो जाए तो उसने किया मन में अभिमान पाया ना मुश्किल क्योंकि पांचों में घमंड आ गया था ईर्षा आ गई थी जिस परिवार में ईर्षा आनी शुरू हो जाए ईर्षा मतलब जेलसी जिन परिवारों में ईर्षा आनी हो जाए शुरू समझ लेना वो परिवार पतन के रास्ते पे चल पड़ा है टूटने के रास्ते पे चल पड़ा है मगर जिस परिवार में ईर्षा नहीं होती उस परिवारों को दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती सर पांडवों में वही ईर्षा आने लगी भीम कहता मैंने जिताया अर्जुन कहता मैंने जिताया लेकिन खुद जीत कर खुद को योद्धा कहना योद्धा नहीं कहलाता खुद कमाई करना और अपने मुंह से अपने आप को सेट करना सठाई नहीं है सच्चाई वो जब जमाना कहे सर पांचों ने हमने विमान हमने लो मुरली वाले के पास मुरली वाले के मेरे नौजवान भाई इतने प्रेम से सुन रहे दुनिया कहती है पंजाब में नशा है नौजवान नशा करते हैं अरे आकर देखो पंजाब में सांवरे के नाम का नशा है नौजवान रातों को बैठ बैठ कर सांवरे का भजन सुनते हैं जरा ताली बजाकर मुरली वाले के पास आ रहे हैं पांडव उठा लो जरा बोलो हाथ प्रेम सही ये बात हाँ, चलो तारीख बाबा शाम बनने जा रहे हैं ताली बजाना जरा हाँ, हाँ, हाँ। जो चले गए उनको भी कुछ मिलेगा मगर जो बैठे हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा ताली बजाना कन्हैया तो बोले पांडवा ये कैसा सवाल करते हो तुम्हें नहीं पता मैं युद्ध में क्या कर रहा था मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था और अगर ड्राइवर नजर इधर उधर कर दे तो गाड़ी लग जाएगी मैं तुम्हारा सारथी था मैं अगर इधर उधर देखता तो तुम्हारा वक्त कौन चलाता लेकिन हां इस युद्ध को एक है जिसने देखा है जो सही निर्णय करेगा पांडवों ने जल्दी जल्दी में बोला प्रभु बताइए जल्दी बताइए तो कन्हैया बोले चलो चले सच कहता हूँ आपकी रसोई कभी खाली नहीं रहेगी गारंटी देता हूँ आज के बाद पर आपका कभी व्यापार हल्का नहीं रहेगा नुकसान सोचोगे तो नुकसान हो जाएगा तो भी बाबा नुकसान नहीं होगा पर वही बताओ हाँ, हाँ। तुमने युद्ध में क्या देखा पर बड़ी प्रमुख से आवाज आई हे पांडव मुझे पूरे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के सिवा कुछ नजर नहीं आया युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था अर्जुन तुम्हारे रथ पे ये पूरी धरती का भार लेकर बैठा था और कर्ण के रथ में अकेला कर्ण था वो बाण चलाता था तुम्हारा रथ दो कदम पीछे जाता था तुम बाढ़ चलाते थे तो भी अर्जुन का रथ दो कदम पीछे जाता था कर्ण का रथ दो कदम पीछे जाता था शक्तिशाली तुम थे या कर्ण था तुम्हारी जीत इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे पलड़ों में मुरली वाला बैठा था मुझे पूरे युद्ध में और कुछ नजर नहीं आया प्रेमियों इतनी सी बात सुनते ही मुरली वाले को करना पड़ा हे बरबरी हे महानायक हे महाबली योद्धा जाओ ये मुरली वाला ताली बजाना बरबरी बाबा शाम महाराज दोनों आप बजा के जाओ ये मुरली वाला तुम्हें वरदान देता है कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे कलयुग में अगर कोई शाम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला नहीं तो खाटू वाला शाम बनकर करेगा बोलिए हारे के सहारे की और जाओ तुमने अपनी मां का वचन दिया था कि जो युद्ध में हारेगा तुम उसका सहारा बनोगे तेरे भक्तों का वरदान देता हूं कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी सोलह की सोलह कलाएं तेरे इस शीश में विराजित हो जाएंगी अमृत पिलाने के कारण तेरा यह शीश अमर रहेगा और तेरे दरबार में जो भी भगत हार कर पहली बार आ जाएगा उसे दुनिया में कोई ताकत दोबारा हरा नहीं पाएगी तेरे भक्तों को वरदान देता हूँ और तूने अपनी माँ को वचन दिया था कि रस्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांगेगा तो इनकार नहीं करेगा जा तेरे दरबार में इस कलयुग में जो भी आ जाएगा सच्ची नीयत से लेकर आएगा तो अपनी औकात से दस मिनट पकड़ कर लेकर जाएगा कभी खाली नहीं जाएगा प्रेमियों ये वही सच्चा दरबार है खाटू नरेश बाबा श्याम हारे के सहारे मौलवी नंदन लगता नीले के सहारे और वैसे भी शास्त्र कहता है अगला जन्म जो प्रभु लेंगे कलगी धर के रूप में लेंगे वो भी लीले के असवार होंगे हमारे लिए तो कलियुग के लीले असवार बाबा श्याम है ये वही लीले के असवार है उठा लो जरा दोनों हाथ प्रेम से और ताली बजा कर कह देना छोड़ेंगे ना हम कैसा लालची हूँ इस जन्म में जैसे मिला अगले जन्म के पेपर साइन करा दिया और जैसे ही जिस दिन ज्यादा खुश मिला उस दिन सातों जन्म तक साइन करा दिए और जैसे बिल्कुल ही बिल्कुल ही बिल्कुल ही मौज में मिला जन्म जन्म के साइन करा दिए तो अगर लालची बनना चाहते तो ऐसे बनना जरा बनो हाथ खोल के एक बार छोड़ेंगे ना हम छोड़ेंगे ना समझ अच्छा सच दोनों हाथ खोलकर मांग छोड़ेंगे ना हम किसने सुनी जिसने पहली बार सुनी है मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं आज बिना मांगे मत जाइए मैं आपको एक एक भगत को लिख के गारंटी देता हूं बीस बीस पंद्रह पंद्रह सालों के अटके हुए काम भक्तों के हुए बाबा श्याम के दरबार में पहली बार जाने से लोगों की क्रोध सुनी थी दस दस साल से बाबा श्याम ने उनकी भी सुनी है उनके घर में भी गाना गया है कोई दरबार से खाली नहीं गया मेरी हाथ जोड़कर विनती इसके दरबार में सुनवाई है साहब सुनवाई है बाबा खुद चल कर आए हैं आपके लुधियाना शहर में ऐसे मत जाने दो कुछ ना कुछ मांग लो गारंटी से कहता हूँ कभी खाली नहीं जाओगे करो हाथ खोल कर प्रेम से एक बार और कह देना जब कोई नहीं आता कोई नहीं आता कोई नहीं आता कोई नहीं आता शाम आते हैं दिल को कितनी हम हैं हम आते हैं एक बार गुजारिश करूँगा यहाँ आए लुधियाना में हैकोवाल में संकट मोचन महाबली हनुमान मंदिर है कौन कौन गया है उसमें उस दरबार की सेवा हमारे बाबूजी के पास है बहुत जल्दी मैंने भी गुजारिश करी थी कि जहां पर इतनी भीड़ आती है वहां पर श्याम बाबा का भी दरबार होना चाहिए और इन्होंने इन पर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि साला सा बालाजी भी और खाटू श्याम जी भी ये दोनों दरबार उस मंदिर में लगने वाले हैं तो आप सबको कहीं खाटू जितना ही करंट मिलेगा गारंटी से कहता हूँ दरबार में जगह बदल सकती है मगर दरबार की ताकत कभी कम नहीं हो सकती बाबा आएगा तो उतने ही करंट के साथ आएगा हल्का बनकर नहीं आएगा तो जो जाएंगे जरा दोनों हाथ खोलकर प्रेम से जब कोई नहीं आता दिनों में वो ये जो भगत बैठे हैं ना ये वो बैठे हैं जिनके साथ बाबा बैठता है ये वो बैठे नहीं तो कभी नहीं खराब होने देगा एक बार जाकर जरूर आना और अगर जा भी ना पाओ आज किशन सबसे जाने के बाद घर में कोई भी मूर्ति हो जरूरी नहीं है मूर्ति वाले की तस्वीर के आगे रोकर कह देना कि बाबा मेरा भी काम कर दे मुझे भी खाटू बुला ले काम कर दे तेरे दरबार में आ जाऊंगा और सब देरी मत करना सा उठा के जरा दोनों हाथ प्रेम से कहना मेरी मैया चलती है नहीं होती इतनी ऊंची ऊंची स्टेजे मत दिया करो मेरा कॉन्टेक्ट इनसे टूट जाता है सर क्योंकि ठाकुर यहाँ नहीं ठाकुर यहाँ बैठता है यहाँ बैठता है ठाकुर और आप सबको बोलता है मुझे तो ऐसे गाने का शौक है प्रेम से कहना मेरी नहीं आ चलती है नहीं होती दुनिया देखती रह जाएगी तो साड़ी गुड्डी